Ku tak bahagia Melihat kau bahagia di sana Aku terluka Tak bisa dapatkan kau sepenuhnya Harusnya aku yang di sana Damping dan dia, harusnya aku yang kau cinta dan bukan dia harusnya kau tahu bahwa cintaku lebih darinya harusnya Ku tak bahagia Melihat kau bahagia di sana Aku terluka Tak bisa dapatkan kau sepenuhnya Harus harusnya kau tahu bahwa cintaku lebih darinya harusnya yang kau pilih bukan dia harusnya aku yang di sana dampingimu kau tahu bahwa cintaku lebih darinya